一身。 Спускались вдвох, виринали знов Ти пам'ятаєш ні, я колись у таксі я давав концерт, плескала мені, швидко минали дні, але не помічав, то не дні були то було життя, я напевно в тобі мріями стану. Послушай меня, послушай хоть раз просто ждала, а я верил в нас. Привычная ложь и дождь по стеклу. Я знал, ты уйдешь, зачем, не пойму. поднимаясь к небу, О -о -о, веря и любя. Поднимаясь к небу. прикажешь, как мне тебя забыть? Один последний вздох, я пью холодный чай. Твой аромат далек, ну все, малыш, прощай. поднимаясь к небу о -о -о, Веря и любя Поднимаясь к небу поднимаясь к небу Я ищу тебя Поднимаясь к небу Холодно душе Поднимаясь к небу на танцполі біля моря я шукаю свою долю, сукні біла я на тобі, очі ці такі чудові, я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував трохи ще обійняв, я тебе вподобав, я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв я. я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав, я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав. Я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав, я тебе вподобав телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав.